ძალამაზი ფერებია. დედით ვარ ქართველი, მამით ვარ ინდოელი. იქ ინდოჩი ცხოვრობდით რაღაც პერიოდი, ამიტომ ჩემთვის ორივე ქვეყანა ძალიან სიტყვასთან და სიყვარულთან არის დაკავშირებული, ორივე ძალიან მიყვარს. მე რა ნამ ჰე ანასტასია ჯერათ. მე ვარ ანასტასია ჯერათი, 22 წლის სტუდენტი, მოდელი, მოცეკვავე, და ალბათ არა მსახიობს ვერ უწოდებ ჯერ ჩემ თავს ჯერ ადრია და რაც თავია ვარ ქუშის პატრონი მე და ქუშის ორივეს ნაწნავები გვაქვს დღეს და ქუში სახელი არის ინდური და ნიშნავს ბედნიერებას ცისა დიდი ხანია რაც აქ ცხოვრობთ, მაგრამ ძალიან შეგვიყვარა ყოველს თავი ეზომ განსაკუთრებით. ყოველზე დიდ დროსაც ეზოში ვატარებ, ამ სახში ცხოვრობთ მე დედა, ჩემი ძმა და ოთხნი ვართ მხოლოდ და ჩემი ძე რომ შეგიყვანოთ და რაღაც ამდენიმე ინდური რაღაც ნივთები დაგათვალიერებინოთ. აუცილებლად მინდა გაკაცოთ ჩემი იადონით, რომელიც ყვითელი ფერის არის და არის უსაყვარლესი ყოველთვის მღერის. აი ეს სახელი არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს ვიფიქეთ მის სახელს და ბოლოს დაგვრჩა უსახელო. კარგ და მინდა რომ გაჩვენოთ რამდენიმე ინდური ნახატი და ეხლა წავიდეთ ნახოთ იქ ეს ბებიაჭიმია <laughs> ჩემი პირველი გულშემატკივარი და სხვათა შორის მისთვის საუკეთესო შვილიშვილი შვილიშვილი ვარ ექვსი შვილიშვილი ხო ბებო კი აი ეს არის ინდური ორი ნახატი ეს უცნობი მხატვრის არის უბრალოდ არ ვიცი სამწუხაროდ ხატვარი ერთი და ეს მეორე ჩემ ოთახშიც მოქვს რამდენიმე ინდური ნივთი და აი გაჩვენებ ჩემს საყვარელ ნივთს. ორი კულტურა ძალიან მიყვარს. უბრალოდ ინდურში ყველაზე მეტად რაც მომწონს არის ფერები. ეს არის კაბა, რომელიც მეც ალბათ ეს სადღაც 6-7 წელს რომ ვიყავი ინდოეთში, ჩემს კონცერტზე, ბაღის კონცერტზე და ეს არის ქვედაბოლო და ეს ზევიდან ჩასაცმელი ტრადიციული ტანსაცმელი. არ ვიცი რატო, მაგრამ ცხოვრებაში თითქმის სულ ხდებიან ისეთი ადამიანები საჭირო დროს და საჭირო ადგილას, რომლებიც სულ მეხმარებიან და ჩემს ბედნიერებაში რაღაც ყოველს ატოვებენ ხოლმე. ვარ მადლიერი, იმიტომ რომ შემიძლია რომ ბევრ სხვადასხვა სფეროში ცადო ჩემი თავი და როგორც უკვე იცით, ფილმის გადაღება მიმდინარეობს ახლა და პირველად ვიღებ მონაწილეობას. ბედნიერი ვარ რომ მიწევს ასეთ პროფესიონალ სამხედრო ერთად მუშაობა, მაგრამ მე ვერ მეცავობ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ როლის კარგად შესრულება. დიდი პასუხისმგებლობა და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად კარგად გამოვიყენო შესაძლებლობა და მაქსიმალურად კარგად გამომივიდეს. მიუხედავად საცებებისა თბილისში ტარება მაინც ოუცას სიამოვნოა, იმიტომ რომ მიყვარს ეს ქალაქი ძალიან. არ ვიცი რატო, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ ვფიქრია იმაზე, რომ თბილისელს და ზოგადად ქართველ ადამიანს ყოველთვის გამოარჩევ რაც არ უნდა ბევრი ეროვნების ადამიანი ერთად იყოს. აი თქო აეროპორტში როცა ხარ, რაღაცა ერთ ქართველების, არის გუგა განსხვავდება, რაღაცა ის ხონერი ხედვა, გამოხედვა ხონერი, ანუ რაღაცა აქვთ და გვაქვს ისეთი, რომელიც ყოველთვის ანუ განსხვავებს სხვა ეროვნების ადამიანებისგან. რა თქმა უნდა ყოველ განსხვავებულია და ყოველ თავისებურს ძალიან მომაზია მაგრამ არ ვიცი რაღაც რაღაც გვაქვს ისეთი საერთო რომელსაც ვერ აქვს და ალბათ ყველა ვინც ქართველი ვინც ამას უყურებს ყველა მიხვდება რომ რაღაც გულისხმობა ეხლა უკვე მოვედი ციხეშვილებში ჩემთვის ეს არის ისეთი ადგილი სადაც თავს ვუძებ ყველაზე კომფორტულად ცეკვდი ინდურ ტრადიციულ ცეკვებსაც და მახსოვს რომ აი ინდოეთში შედესაც ცხოვრობდით მაშინ დავდიოდი აი ამ ცეკვებზე და შემიძლია შევადა რომ ორი ცეკვა ქართული ტრადიციული და ინდური ტრადიციული და ორივე როდესაც ასეთი ძველი კულტურის მატარებელი არის და ორივესთან როდესაც შეხება მქონია ეს ფაქტი ძალიან מחარებს ეს არის სუხიშვილების სარეპეტიციო დარბაზი და რადგან ახლა თავის უფალი არის რეპეტიცია არ ტარდება მინდა რომ თქვენთვის ერთი ორი ცეკვა ვიცეკოთ და გაჩვენოთ მოდა ტრებული ისკო არის ჩემთვის ისეთი რაღაც, რომელიც ყოველთვის სიმშვიდეს მაძლევს და რაღაც მაგრძნობინებს, რომ ვთქვათ, ვარ კომფორტულად, კარგად და ვთქვათ, რაც უნდა დაღლილი ვიყოთ, ეკუსის ყოველთვის, შესაძაც მოვდივარ, ყოველთვის მაქვს იმის ენერგია, რომ ვიცეკო. და კარგად გავატარო ის რაღაც საათს ნახევარი ცეკვაში. ასევე მეხმარება კონცენტრაციაში, მეხმარება მე უკვე მეცადინეობაში, რაღაც ფიზიკური აქტივობაც არის და თან ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო პროცესია. აი მე ძალიან ცივა. წამოწყო. აი ეს არის ჩვენი უნივერსიტეტი. ძალიან ლამაზი. ძალიან დიდი. <laughs> და აა იქიდან შევიდეთ, მე მგონი ჯობია. ეს არის ეზო ჰამაკები. აქ ხოლმე დავიღოთ. გადავიღოთ. ვაი, მე რო ჩაწვიდე. გავიწყავ? კაი. რისი თქმაც მინდოდა თქვენთვის? ეს არის ის რომ არ ინერვიულოთ. მმ, კაი, არა, სერიოზულად ვიტყვი. მე მაქვს სულ ესეთი შიში რომ გონია რომ 22 წლის ვარ და всё, დავაგვიანე. ვერაფერი ვერ მოვასწარი, საბოლოოდ ყველაფერს მიდებული, მოდებული ვარ, მაგრამ არაფერი არ გამომდის <laughs> ნორმალურად და მოკეთ სულ მაგის შიში მაქვს რომ გონია რომ რაღაცას ვაგვიანებ, რაღაცა ვერ გავაკეთე, ჩემი თავი ვერ ვიპოვე. და ასე შემდეგ. მით უმეტესაც ვე ბევრ რაღაცას ვაკეთებ, მგონია რომ უფრო და უფრო სიღრმეებს შევდივარ და ვიკარგები. მაგრამ ალბათ მაინც რაღაც ასაკამდე ჯობია რომ ბევრი რაღაცა ვცადო, ვცადოთ ყველამ. აა სხვადასხვა სფეროში მოვცადოთ თავი და რაღაც ეტაპზე სავარაუდოდ გვაჩვენებს სამყარო იმ გზას, საითაც რომელსაც უნდა დავადგეთ და თქვა რაღაცა ჩვენ თვითონ მივხვდებით, რა რა საქმე გვსიამოვნებს ყველაზე მეტად, რატო გვსიამოვნებს და ასე შემდეგ. ანუ მიუხედავად იმისა, რასაც მე ვაკეთებ დღეს, ალბათ ჩემი საბოლოო არც ერთი არ არის და კიდე შეიძლება შეიცვალოს და საერთოდ სხვა განხრით წავიდა თუნდაც ერთ წელიწადში. ანუ შეიძლება მალე შეიცვალოს, ამიტომ მოკეთ სანერულ არაფერი არის. დღეს მოგე თელი დღე ვქანაობ, ვქანაობ. ამდენი არ მიქანავია როდეს. ფილმში მაგ ესეც იანება რეტი და მისხა. ვაი მე რეტი და მისხა. მორჩო.